छु म आज साथ छैन कसैको पनि याद आए साथी तेरो ज जसको बनी दुःखमा बाँचिरहेको छु हेर सङ्घर्ष गरे झुटो हाँसो अनुहारमा पीडा छ मनमा थरी थरी थियो साथी थाएर साथमा खुसी थिएँ म गई टाढा आज हिँड्दैछु तँलाई सम्झेर मलाई पिरो पर्दा तेरो साथ जहिले अघि हुन्थ्यो गइस टाढा आज आउँदैन त्यो समय फर्किएर याद आउँछ साथी बनेको छस् मेरो आत्मा सपना जस्तो लाग्छ जजलको आउँछ आँखामा म भित्र सजिएका इलाखौँ हजारमा रमाइलो हुन्थ्यो जब खेल्न जाँदा त्यो साथमा सरले पढाउँदा कापी गोरिन्थ्यो घुम्न चाहिँ माथि यस्तै थियो कथा आज छुटिएका छौँ हामी तेरो मेरो सम्बन्धको याद साथमा हुनेछ आशा छ छुटिए पनि त्यो चन्द्रमा छुनेछ आइरहन्छ तिम्रो बाधाहरू आइरहन्छ तिम्रै मनहरू रोइरहन्छ सधैँ तिमीलाई बिहान स्कुल जान ढिलो भो साथी पर्खिँदै छिटो खाना मस्किन आमा भनी झर्किँदै खेल्दै जाँदा ढिलो भयो घाम छ छर्किँदै लुगा फोर हुन्थ्यो जब म घर फर्किँदै एउटा कथा रह्यो साथी तेरो मेरो यो साथको जहिले हौसला दिइरहेछ त मेरो एउटा आँट हो जहिले मुस्कुराइरहनु नहटो उसमा हाँसो मन त थिएन तुरुनलाई तर सर्छ किन आँसु सम्झना यो साथको मनभित्र सजाइ राख्छु एक दिन खुसीको बापले बगैलकला यहाँ आज एक्लो छु म एक्लो बाटोमा हिँडिरहेको छु हाम्रो साथ जम्बरीले केही सकिन्न समेट्नु आज एक्लो छु म सम्झिरहेको छु यो मनबाट बिते कुरा फर्किँदैन यस्तै छ संसार त यही नै हो खुसी यही नै हो यथार्थ हाम्रो साथ जम्बरी छ साथी बुझिराख त आइरहन्छ तिम्रो रहन्छ तिम्रै मनहरू रहिरहन्छ सधैँ तिमीलाई म